сүрүлүү күчүнүн жумушу тормоздук аралык тормоздук аралыкты туура аныктоо керек себеби ылдамдыкты бир аз көбөйтсө дагы тормоздук аралык бат көбөйөт